jatketaan Belgian tutustumista. Tässä on, en tiedä mikä kadun nimi näyttää aloa, mutta oleellista on kaksi asiaa. Ensinnäkin tässä on näitä asuintaloja niin kuin ihan tässä vieressä. Jos kääntää kameraa, niin siellä se europarlamentti on. Se on toi tota, pyöreä oloinen talo, sitten on vaikea saada stilli, hyvä stillivalokuva, eli laitetaan video. Tuolla oltiin tänä aamulla Sarvalla Petriä katsomassa. Se on iso. Leopoldi korttelin nämä.